pasaką apie įsi žiemos realijas. Lyg ir baltos mūsų žiemos, mirga marga įrenginiais, ilgas pasakas visiems mums seka žinios vakarais. Apie klaidžią lygos eigą, viruso sumažintas svajas. Apie COVID moliūgą, kur nedingsta įdausas. Apie kompus, klaviatūrą, burtus, išdaigas VK apie netą, kuris teka arba neteka jei ką, apie trečią brolį Timsą, koks jis įrankis puikus, apie mūdlo gerą vardą ir jo pavergtus visus. Kaip studentai nusiminę laiko testus dar ir dar, brenda dėstytojai per mūdlą ir išbrist niekaip negal. O įsinikštukai, ne, nemiega, nardo drąsiai po tinklus. Bėga gelbėti po vieną arba grupėje visus. Nuotolinis geras būdas, tik resursai vis baigti, bet kalėdos jau artėja ir mūsų laukia vėl nauji. Išsėdėm.